Qeni më i madh dhe më i rrezikshëm në botë. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Dhjetë boksier. Hap dhjetë qentë më të rrezikshëm në botë boxer. Historia e kësaj race e ka origjinën në Gjermani. Ajo u edukua nga Bullenbeisser dhe Bulldog anglez tashmë i zhdukur. Dallohet për një karakter të këndshëm, si dhe për lojë, ndërsa dëshira për lojëra të ndryshme tek një boksier shfaqet në çdo moshë. Kjo racë qensh përdoret në mënyrë aktive si roje për mbrojtjen e objekteve dhe bagëtive, si dhe një udhëzues për të verbrit. Përkundër faktit se agresioni origjinal është hequr nga mbarështuesit, boksieri pëlqen të ndjekë kafshë më të vogla dhe është shumë i kujdesshëm ndaj të huajve. Nëntë, Dani i Madh Danezët e mëdhenj rriten në përmasa gjigante, tetëdhjetë centimetra në tharje. Në të njëjtën kohë, pesha e tyre arrin nëntëdhjetë kilogramë. Këta janë qen fisnikë, lëvizjet e tyre janë të shkathëta dhe të hijshme, ata gjithashtu i duan shumë pronarët dhe fëmijët e tyre. Danezët e mëdhenj është e vështirë t'i atribuohen racave më të këqija të qenve, por për shkak të peshës së tyre, ata shpesh mund të rrëzojnë edhe një të rritur në tokë, në disa raste janë të mundshme lëndime të vogla, të tilla si mavijosje dhe mavijosje. Kur luan me fëmijët, një qen mund të qëndrojë mbi shpatullat e një fëmije me putrat e përparme dhe ta shtypë atë pa dashje. Kjo nuk duhet parë si një akt agresioni, thjesht duhet të shmangni situata të tilla. Qentë e kësaj race, përveç madhësisë, kanë një jetëgjatësi mjaft të ulët, nga shtatë në tetë vjet. Këlyshët trajnohen që në fëmijëri, pasi të rriturit hezitojnë të mësojnë. Tetë, Chow Chow. Sipas hulumtimeve moderne, qentë Chow Chow janë një nga më të lashtët. Më së shumti përdoreshin në Kinë. Sipas disa burimeve, emri i kësaj race përkthehet si i ngrënshëm, pasi në të kaluarën kishte ferma të tëra për mbarështimin e Chow Chow, e ndjekur nga therja dhe ngrënia. Tani ata janë edukuar si qen roje dhe shoqërues. Duke qenë se Chow Chow është një nga racat më të rrezikshme të qenve, nuk duhet t'i lini fëmijët e vegjël pranë përfaqësuesve të tij, pasi ata mund të mos tolerojnë lojërat e fëmijëve dhe të përgjigjen me agresion të fortë. Të huajt gjithashtu nuk duhet t'i afrohen qenit shumë afër, në mënyrë që të mos provokojnë. Chow Chow është pozitiv vetëm për pronarin, të cilin qeni e zgjedh vetë, dhe ai do të jetë thjesht miqësor me njerëzit e tjerë të afërt. Gjithashtu, qentë e kësaj race të rrezikshme shpesh tregojnë agresivitet ndaj kafshëve më të vogla. Shtatë, Doberman Doberman është një nga qentë më të rrezikshëm për njerëzit. Është gjithashtu një nga racat më të mira për policinë dhe shërbimin e sigurisë. Këta janë qen të fortë dhe të fuqishëm, ata janë të lehtë për t'u stërvitur, kanë një mendje të mrekullueshme dhe janë jashtëzakonisht të përkushtuar ndaj zotërisë së tyre. Për më tepër, pas një kursi të shkurtër trajnimi, Dobermans mund të lihen të sigurt edhe me fëmijë të vegjël, pa frikë nga agresioni në rast të shakave të pakujdesshme. Nëse kryeni një kurs të plotë trajnimi me një Doberman, mund të merrni një truprojë profesionist, të cilit i duhet vetëm një komandë nga pronari për të sulmuar. Sidoqoftë, kjo racë ka devijime të veçanta. Ndonjëherë një doberman mund të lindë ose shumë agresiv ose, përkundrazi, frikacak, në të dyja rastet, një qen i tillë mund të jetë i rrezikshëm për të tjerët. Kjo për faktin se në fillim të përzgjedhjes, dobermanët përdoreshin vetëm për shërbimin e policisë dhe ushtrisë, gjë që kërkonte zemërimin maksimal që qeni ishte i aftë. Mbarështuesit po luftojnë me këtë fenomen, por fitorja përfundimtare është ende larg. Gjashtë malamute alaskan. Malamutes u edukuan nga fisi Malemute Eskimo për përdorim në sajë të qenve. Kjo racë karakterizohet nga rritja e forcës dhe qëndrueshmërisë, këto janë cilësitë kryesore me të cilat vlerësohen Malamutes Alaskan. Gjithashtu, kjo racë ndahet në dy linja, mlut dhe kotzebue. Të parët janë më të mëdhenj, të aftë për veprime agresive, rritja e tyre mund të arrijë gjashtëdhjetë e tre, gjashtëdhjetë e pesë centimetra në tharje. Malamutët e kanë prejardhjen nga ujqërit, kështu që ata nuk lehin, por bëjnë tinguj të ngjashëm me gërmimet. Kjo për faktin se linja e gjakut e tyre e ka origjinën nga ujqërit e egër. Përndryshe, malamutët e Alaskës janë qenë shumë lozonjarë dhe të gëzuar, që kërkojnë shëtitje të shpeshta, të gjata dhe stërvitje intensive. Ata janë gjithashtu shumë të dhënë pas gërmimit dhe mund të prishin lehtësisht çdo mbulesë dyshemeje thjesht duke e grisur atë. Kjo për faktin se ata, pasi janë në natyrë, e marrin ushqimin e tyre duke gërmuar nga toka brejtës të ndryshëm. Pesë, Volkosob. Shumë dashamirës të qenve përpiqen të kenë një kafshë shtëpiake që duket dhe sillet si një ujk i vërtetë. Konsiderohet nder dhe pronari i tij zakonisht respektohet nga adhuruesit e tjerë të qenve. Në fakt, një hibrid i ujkut dhe një qeni u edukua enkas për shërbim në polici dhe në kufi. Mbarështuesit kërkuan të krijonin një kafshë me shqisën e nuhatjes, si dhe inteligjencën e një ujku dhe përkushtimin e një qeni. Eksperimentet ishin të suksesshme, të paktën shtatë raca të veçanta të qenve ujk njihen sot. Sidoqoftë, askush nuk mund të garantojë se sa përqind e ujkut dhe sa përqind e qenit do të jetë në një individ të vetëm. Për shkak të kësaj, qeni ujku nuk rekomandohet për familjet me fëmijë të vegjël ose kafshë të vogla, pasi një kafshë e tillë është në gjendje të shfaqë papritmas agresion të fortë, gjë që e bën racën një nga më të rrezikshmet në botë. Katër huski. Huskitë, si malamutes alaskan, u edukuan për udhëtim me sajë. Historia e tyre shkon thellë në të kaluarën. Ata dallohen nga një prirje shumë e qetë, nuk bëjnë pothuajse asnjë zhurmë, pothuajse kurrë nuk lehin. Prirja e tyre e dashur mund të luajë një shaka mizore me pronarin. Qeni nuk është i destinuar për mbrojtje dhe mund ta takojë ndërhyrësin si një mik më të mirë. Por kjo nuk do të thotë aspak se raca nuk mund të jetë e rrezikshme. Tre bariu gjerman Bariu gjerman hap tre përfaqësuesit më të rrezikshëm të qenve. Raca është shumë e popullarizuar në botë dhe televizioni ka luajtur një rol të rëndësishëm në këtë. Këta janë qen vërtet të gjithanshëm, ata janë në gjendje të kryejnë çdo detyrë, nga kërkimi deri te ruajtja e fëmijëve të vegjël. Ata janë shumë të lehtë për t'u trajnuar, pasi bariu gjerman është një nga racat më inteligjente. Megjithatë, mendja e tyre krijon disa probleme. Më e rëndësishmja prej tyre është inati. Nëse pronari nuk e kënaqi kafshën e tij me diçka, atëherë ai fillon të kërkojë mënyra për hakmarrje, dhe metodat mund të jenë shumë të ndryshme dhe të arrijnë agresion të hapur. Dy, Rottweiler Rottweiler është një nga racat më të rrezikshme të qenve, i cili u krijua për të mbrojtur bagëtinë dhe ndërtesat, por më vonë u përdor edhe për luftimet e qenve. Këta janë qen të fuqishëm me madhësi mesatare, mund të jenë mjaft agresivë ndaj të huajve dhe madje edhe ndaj pronarit, nëse ai nuk është koka e tufës dhe nuk e trajnon kafshën e tij. Duke pasur parasysh dinakërinë natyrore të Rottweiler dhe forcën e tij, është më mirë të. Një Pit Bull Terrier. Qentë më të rrezikshëm në botë, kolerikët e ndaluar dhe hipokritët e lejuar edhe pse qeni është miku i një njeriu, ka raca që nuk janë edukuar qartë për miqësi me një person. Ata mund të jenë jo aq roje të mira sa një rrezik potencial si për mysafirët e paftuar ashtu edhe për vetë pronarin. Është e vështirë të përcaktohet saktësisht se cili është qeni më i rrezikshëm në botë, pitbull terrieri në dukje i lezetshëm amerikan, gjuetari i luanit, qeni argjentinas ose qeni bari kaukazian i njohur për popullin rus. Sidoqoftë, midis atyre që morën titullin më i keqi, ka shumë raca të zakonshme dhe mjaft të rralla.